Hello guys this is me Gagatsan Rai म चाहिँ आज फर्स्ट मेरो ब्लग भिडियो बनाइरहेको छु म चाहिँ खासमा सिटी वाक गइरहेको छु मसँग मेरो एउटा साथी पनि हुनुहुन्छ ऊ र म चाहिँ आज बरदुबई मेट्रो स्टेसनबाट हामी सिटी वाक गइरहेछौँ त्यही भिडियो चाहिँ मैले बनाइराखेको छु प्लिज मन पराइदिनु होला फुल वाच गरेर कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद कहाँ चटपटे अरे यहाँ चटपटे बेचिरहेको छ त यहाँ त यहाँ जोडी जोडी होला अब यहाँ यता पार्किङमा गार्डनतिर के के अब आफ्नो जोडी छैन भिडियो खिच्यो भिडियो इन्टरभ्यू लिनेहरू गएन जोडीको नमस्कार म भाग्य न्युपाने म तातो तातो खबरबाट हजुरहरूलाई तातो तातो खबर दिन आउँदैछु यता हेर त नेपाली होइन तिमी कोरियन हो कोरियन ल दिस इज मी हामी साथीले मलाई सिकाइरहेछ मात्र टेनतिर मेरो साथीले लगाइदिन्छ पैसा चाहिँ म आफै लगाइरहेको छु यहाँ चाहिँ मेट्रो वेट गरिरहेको कति धेरै मान्छे यो चाहिँ मेरो साथी एकदम क्लोज फ्रेन्ड जस्तो न्यू फ्रेन्ड भर्खरै भेट्यो हो धेरै Are you मान्छे- all my personal dreams? wow chơi đa mấy bà tiểu outside.